नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज में गंगा के तट पर पोष पूर्णिमा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने आ रहे हैं इसमें कुछ बहुत दूर से आए हैं हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त नेपाल से आए गोपाल महतो जी बहुत खुश हैं हम यहाँ के सरकार जो जितना स्वागत किया है ना मोदी सरकार योगी सरकार को हम शुक्रिया से प्रणाम करते हैं उसके हमको बहुत खुश हैं बहुत व्यवस्था किए हैं हमको रहने खाने पीने के लिए सब व्यवस्था किया है वैसे कोई तकलीफ नहीं है हम बहुत खुश हैं कितने दिन से हैं यहाँ हम चार दिन से रहे हैं क्या क्या देखने आए यहाँ यहाँ कुंभ मेला यहाँ दृश्य देखने के लिए मोदी सरकार योगी सरकार का इलाहाबाद में कैसा है व्यवस्था क्या है वो देखने के लिए हम लोग आए हैं संतों के दर्शन किए हैं हाँ संतों के भी दर्शन किए हैं अच्छा लगा है हाँ, अच्छा लगा बहुत बहुत खुश है हम लोग और नेपाल से कितने लोग आए आपके साथ बहुत साथ बहुत आदमी आया है बहुत हाँ बहुत आया है यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं सुनसरी जिला नेपाल धन्यवाद